to? Ah, mga mga ano, mga boiled. Uy, ang sarap nito! Ang sarap! Ito, ang sarap! Eh. Ano to? Manok? Manok? Ang dami ah. dito. Ang tawag dyan? Sushi. Ito yung mga ano nila guys. Oh. Ayan, mga ilalahok sa mga sa mga shabu-shabu. And here, wow, dami. sila. And this one, drinks. Mga drinks. Wala, nagdadag kalman. Oh, crab. Lalaki. Talo ko dito, mga crab. Oh, hala, may palaka. Manang palaka. Bakit may ano pa siya? Hindi, may ano pa. Skin. Oo. Oh, oh. Gusto ko rin yan. Okay, let's go! Ayan yung mga sauce guys, oo. And drinks. Tara na. Tayo'y kumuha na ng ating mga ano. Ang daming tao. sila na mag-intro guys. <laughs> ano pangalan ng channel nyo? Marites Channel! <laughs> The Beast! Kung nakaraan guys, yung mga tawag ko sa kanila, mga padebe. Ayan. Ngayon, mga maritas na. Mm, <laughs> Nag-level up. Lume level up na mga marites. So guys, pupunta kami ngayon sa ano, Chung Lake. Kami daw mag-aano mag-shopping. Pupunta kami mag-shopping sa pinaka sa pinakasikat na ano <laughs> lugar Kaya nga sa Chung Lake kami mag-shopping kasi manay mura. Tara. Palawag po na tayo vlog. <laughs> na rin ako dayan. Pahingi ng ipay. 1,000. Kahit nandito na kami sa training. Ang dami tao. Wala ka ba? Ako ngayon ang kene. Ba tayo ang nauna ngayon na? Ah. ah, baka nandun. Yang ke 180, lalawa 180. Three. Sampo, sampo, one pound different, then it's your pay. You buy one, you buy one, you buy one, you buy one. Sampo semua? Sampo, one, two, one, two. Ah. Yang ke 300. Ate, magkano nito? 190 isa? Ganda siya. Ganda. Lo, ang 100. Eh, ito, oh, maganda. Ay, may... Wala akong bra. Wala lang. Bibili ba tayo dito? Bibili ako. Eh, if you want... Kuya, natin muna. 34. Ay, maganda. 32. 50. Okay, guys. Propose, propose. Kung hindi mo ako pinati, hindi ka talaga na maaano. Ah, Doon, tatlo. Tama na. Ito maganda. So guys, at dito kami nag, ano, nag-shopping. Ayan, tago 100 lang. Kaya, maraming Pinoy dito. Alam mo na, mga white ang Pinoy. Guys, nakapag-shopping na kami, oh. Tararan! oh, mga, mga sinabing namin panay sinupot. Tumoy iba? Oh. Alam na ba? Oh, lahat kami may mga supot, oh. Mm. Ano, eh. Tara na. ng... Basta siya. Ang ganda naman ng ano natin. Kaya pala naghihintay kayo ng kulay dilaw. Walang kulay dilaw. Uber. Uber. Ano so guys, dito kami kakain sa shabu-shabu. Shube. Dito sa shube. Dito sa Chupe. Chupe. Ayan, chupe. Chupe. Chupe. Chupe. Chupe. Galing kami sa Chungli. Galing kami sa, sa Chungli. Nag-shopping kami doon. Tapos iniwan namin doon. Tapos napunta kami sa Chungli. you. Kunin na namin ang aming mga sinabi guys. At saka may uuwi na. O hapon na. Ha ah, guys ah. na. tayo. Ah! Oh. Ayan. Diba? Dami namin sindaw sa inyo supot support Ay, dito pala marami nagtagpan. Tina! Tina! Dito may marami electric fan, oo. Oh. Ay, po, ka Tina! Uy, naka-face mo. Sasalita. Oo, ah. ah. antok na kami pagod. Eh, nasan mo na Kinabantayan ko sila baka sila patulog. Ikaw talagang binabantayan ako. Thank <laughs> you.